acabou de Parece que estamos tá na sorte. Encostei na dama do outro. Não peguei na dama do outro. Eu toquei na dama do outro. Alpha.